चाहिए था रेडी है इतना पैसा लीजिएगा हमें पहले एडवांस चाहिए एडवांस हाँ जब तक आधा दे देते हैं काम हो जाएगा तो फिर और दे देंगे ठीक है ठीक है तो माल दिखाए कौन सा माल रूबी इधर आ देख लो तुम्हारे सामने खड़ी है ठीक है देखना नहीं है देखना अरे तो पैसे तो पकड़िए आप बोलोगे पैसे नहीं दिया अच्छा जाओ बैठो ठीक है तभी ऐसा तो स्मार्ट तो नहीं दिख रहा है तब जो चलेगा गाड़ी चलिए इसको बिछाइए हाँ, पकड़िए मैडम जी आप भी देखिएगा क्या काम करते हो रूबी कुछ और देना कंप्लेन नहीं आनी चाहिए हेलो हाँ। हेलो हाँ मैं आपका एक मैं आपका एक कस्टमर बोल रहा है जी नाम जानना चाहूंगी मैं नाम तो नहीं बता सकता है मैं क्योंकि क्या है धंधे में अपन नाम नहीं बताता है ना क्यों नहीं बता सकता तो आपका बाबू है ना बाबू वो बोला हमको नंबर दिया कि आप लोग अच्छा सर्विस देता है तो मैं सोचा कि थोड़ा टाइट हो जाऊँ <laughs> अच्छा बाबू हाँ वो मेरे याद में बोलिए हाँ वो पेंड्रो वाला है ना याद आया वही हाँ हाँ हाँ तो कहाँ मिलने का मैं तेरे को एस कर देती हूँ अच्छा ठीक है अच्छा एक बात पूछने का मैडम सुनिए ना हाँ बोल अच्छा आप लोग ये धंधा कितने दिन से कर रहा है वो को क्या करना है तू अपना काम निपटा के जाना यार हाँ लेकिन मैडम कहा है कि देखिए ये धंधे में क्या है जैसा तजुर्बा है ना क्या क्या एक्सपीरियंस तो क्वालिटी में ऐसा मिलता है क्वालिटी वाला काम सुन मेरी बात यहाँ पर आ क्वालिटी देख माल देख बाद में मेरे से बात कर अच्छा तो ठीक है एड्रेस दे देने का हाँ एस एम एस कर देती हूँ हाँ, हाँ, हाँ, चल बराबर हाँ फोन अलग पैकेट और तेरा जो नंबर है ना टाइट होके इसमें हो चुका है चल चल हो गया इतने में इतना ही ए चल उठ दूसरा कस्टमर रेडी है हाँ, कितना हाँ। है उठना भी हाँ, ठीक है इंस्पेक्टर मोहन हियर साहब आप यहाँ पर यहाँ पे क्या तुम लोग इधर जिस्म फरोसी का नेटवर्क चला रहे हो चले बैठ के बात करते हैं चाय पानी पीते हैं सुनिए मैडम हमारे पास चाय पानी पीने का वक्त नहीं है ठीक है हमारे पास चाय पानी पीने का वक्त नहीं है अरे ले दे के रफा दफा करो ना साहब क्यों बात को आगे बढ़ा रहे हो मैडम आप लड़की हैं कोई लेडी पुलिस अफसर नहीं है इसलिए आपसे मैं बदतमीजी से पेश नहीं आऊंगा कानून मैं भी समझता हूँ

पुलिस को हाथ नहीं लगाने का है तू हाथ लगाती है कितने टाइम से हमारा धंधा चल रहा है कहाँ धंधा चलता है किसको हफ्ता जाता है मुझे कोई तो मतलब नहीं है पूरे ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर मैं हूँ मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है चलो तो, तुम दोनों को तो जेल की तुम दोनों को जेल की हवा खिलाता हूँ चलो उठो तो आप हाथ नहीं लगा सकते लड़की है हमारी अच्छा वो लोग जब हाथ लगा रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हा? हम लोग तो साइड बैठ के बात कर लेते हैं ना कोई बात नहीं करने का चलो जेल की हवा खिलाता हूँ